All right, guys, I went to the uh, Eshkaret, watched the Mayan dancers at the Mayan River. They put on an excellent show, and uh, I'm going to show it in, in its entirety here. It's about 25 minutes long. So sit back, relax, and watch this incredible Mayan uh, dance. Tustungana chantiles tula kalkes ola kektasiktes tineki bele tuve tla kililo. Le tu patato le kuchven chibalilo wale kuchven tatao. Titurek imberete tula tuter puksi kalkektasiktes. Taitakslavikesu yet valilu si sirhunalie. Ete tunu anta kililos balanke ete kunampu. To ola takustales telek imbelaika nakaholes telekuche tebach uts. un Lo que acaban de escuchar es la milenaria lengua maya que nos ha dicho que lo que a continuación están a punto de presenciar es la representación del nacimiento del Señor del Maíz, Junayé, como uno de los sustentos básicos de los pueblos de esta región, el maíz, nace con la ayuda de los hermanos gemelos Ishpalanque y Hunakpu, que junto con sus esencias femeninas y masculinos bajan de ese cosmos para buscar su acomodo aquí en nuestra venerable Madre Tierra, para nutrirlo y revestirlo con todas sus cualidades, instintos y sentidos. Esto es algo que nuestros venerables ancestros han depositado en nuestras manos, y aquellos que me dieron el tiempo, aquellos de palabra sabia, Esperamos que el día de hoy todo lo que vean y todo lo que sientan lo guarden en sus corazones como un tesoro, porque estos mexicanos se lo muestran con ese mismo corazón en la mano. Sean todos bienvenidos. on. huge hitting. Amen. What a show! Very good, beautiful, beautiful.